E bana Musa Azam bosi mchezaji inakuwaje? Shwari uko poa? Uko vizuri. Naona leo upo katika dimba ya Benjamin Mkapa hapa ni kusupport uh, timu ya Young Africans ama ni kipi ambacho kimekuleta hapa? Ah, kwanza imekuwa kawaida yangu mimi kama bosi mchezaji shabiki ndaki ndaki wa Azam FC, imekuwa kawaida yangu kuja kusapoti timu ambazo zimeshiriki mataifa Nimefanya hivyo kwa Simba Sports Club, nafanya hivyo, nimekuwa mwendelezo. Kwa hiyo leo hii niko hapa kwa ajili ya kumsupport Young Africans kama timu ambayo inatuwakilisha timu zote kwenye ligi ya NBC. Kwa hiyo nimekuja kumsupport Young Africans, namwombea Young Africans asonge mbele ili aendelee kulipeperusha bendera vyema ya Tanzania na kuendelea kuionyesha kwamba ligi ya NBC, ligi yetu ya Tanzania, ligi kuu haiko namba tano kwa ubora wa ligi barani Afrika kwa, ba, kwa kubahatisha bali ni kwa kuwa na timu ambazo ziko na, na ubora na zinashiriki kwenye mashindano ya kimataifa, unaona zinasonga mbele. Young Africans, msemaji wa Young Africans Ali kama alizungumza kwamba hawataki majirani, yani hawataki watu ambao wanakuja kuwashangilia kinafiki, si ndio bana? Lakini na hapa kuja kwa support, pengine haukusikia kama amezungumza ikauli. Ah, kwanza nadhani alikuwa labda anawazungumzia watu ambao wamezomewa. Unajua kuna watu ambao wana stress, kwa hiyo sometimes wanaweza kaja tu akana wenyewe wazomee kama kulipiza. Nadhani ndio hasa alikuwa akiwagusia, lakini kwa sisi kama mashabiki wa Azam, mashabiki wa timu vingine zingine hana shida, kwa sababu Alikamwe anatambua ubora wa Azam FC na ninaendelea, naomba kutoa rai kwamba Young Africans kama watakuwa wanapenda kuendelea kuwa na furaha, bora watoke mapema watolewe na Singida Big, Big Stars, so watakapokuja kuja kukutana sisi katika hatua ya fainali, kwa maana wakimtoa Singida Big Stars watakuwa wamekutana na moto, watakuja wapigwe kipigo heavyweight. Kwao naombea tu kwamba Young Africans watukimbie mapema. Kiuniko cha mchezaji mara baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya Simba Sports ni kama mmevuruga mmevuruga mmevuruga, ndio sema mmevuruga kikosi kizima cha Simba Sports, lakini pia hata uongozi mmevuruga, kama tunafahamu sasa hivi kwamba kuna hali inaendelea katika klabu ya Simba Sports. Pengine nyinyi ndio chanzo cha kuvuruga yote haya katika klabu ya Simba. Ah, Simba Sports Club ni kichwa ngumu. Nasema ni kichwa ngumu kwa sababu gani? Kabla ya Simba Sports Club kucheza mchezo wake wa hatua ya robo finali kwa maana dhidi ya IHF tulitoa mashabiki wa Azam watu umepambana kweli kutoa kwamba Simba Sports Club, hakikisheni mnatukimbia, hakikisheni mnatolewa na ihefu, kwa sababu kwanza itakuwa ni mapema na itakuwa bado mna wakati mzuri wa kuendelea kujifariji. So kumbuka, Simba Sports Club anakuja kukutana na sisi, mechi zinaishia, kwa maana ile kombe akilikosa, kulikosa kwake ndo anaendelea kupotea tuli, kichwa ngumu, ugumu wa kukaza kwake kichwa, ugumu wake wa kuelewa ndio umemfanya aje akutane na mazito. Anatambua ubora wa Azam FC msimu huu mechi tulizocheza naye hakuna mechi aliyopata goli. Mechi zimekuwa tough, tumeonyesha aina gani ambao Azam tuko quality. Kwa hiyo yeye alichanganya mapema tu kitendo cha kumtoa hefu na kuja kukutana na sisi, kwa hiyo ni sikio la kufa alisikii dawa. Kwa hiyo kazi kwao. E bana, umekuja leo kuangalia Young Africans lakini pia eh, mnaweza mna, mna, mna kukutana nao Young Africans ama Singida Big Stars, na leo upo hapo kuwatazama Young Africans, pengine ni kuwasoma zaidi katika mchezo wenu endapo mtakutana nao. Aa, ah, kwanza ni kuwasoma wapinzani, lakini pia mimi naendelea kutoa tena rai kwamba Young Africans kama wanajipenda wahakikishe wanatolewa na Singida Big Stars, kwa sababu kama watakuja kwenye mchezo wetu waje kukutana na sisi katika hatua ya fainali tutawafunga. Kumbuka tuna sop Mr hat trick, haitakuwa hat trick kama ya fainali ya last season, kwa maana sop anapiga hat trick zake bora, magoli mazuri, anarudishwa. Hapana itakuwa ni hard trick pasi na wao kufunga. Kwa hiyo tutafunga magoli mengi, tutachukua kombe kwa magoli mengi. Kwa hiyo naomba kwamba nitoe tu ushauri, natoa ushauri Young Africans, kama mnaweza mkimbie, msilete timu kwa mjitahidi mtolewe na Singida Big Stars ndugu zao. E, watakapokuja fainali wanakuja kuaibika, wanatolewa, wanamtambua Sopa alivyokuwa bora, Sopa anavyojua mai wake, Sopa na mai wake, Diala ni mai wake Sopa. Kwa hiyo lazima wajue kwamba ili wasiaibike zaidi, bora watolewe na Singida, wachoke kidogo, maisha yaendelee. Young Africans ametinga hatua ya nusu fainali kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, yeye ndo anawakilisha. Pengine kuna jambo la kujifunza kutoka Young Africans hapa. Yes, Azam FC tuna jambo la kujifunza kwa Young Africans. Kawaida jambo zuri lazima lionekane. Uh, ubora wa Young Africans namna amefika. So Azam FC tuna jambo la kujifunza kwa, nadhani viongozi wanaona kwamba kwa Young Africans ambao ni, ni timu ambayo kwa quality ya wachezaji, ubora wa wachezaji haitufikii, so sisi tumeferi wapi? Kwa hiyo tuna jambo la kujifunza kwa Young Africans. Hatua kama hizi na sisi tunapenda, na sisi tunapenda mashabiki wa Azam FC tushabikie, tushangilie kuona timu yetu inacheza na timu vilabu kutoka nje, kwa maana kwenye michuano ya kimataifa. Wewe ni mshabiki wa Azam lakini pia una, ni mfuataji mkubwa wa Mpela, si ndio? uh, kwa namna ambavyo naiangalia klabu ya Young Africans kwa mchezaji mmoja mmoja dhidi ya Maulumo Gallants, pengine uenda kushuhudia mchezo namna gani hapa? Uh, kwa quality ya wachezaji wa Young Africans naona Young Africans yakishinda mchezo. Sasa bado sijajua kwenye kusala idadi ya magoli, lakini kwa kushinda namuona nampa nafasi Young Africans kushinda, kwa sababu kwanza ana wachezaji ambao wana quality, yuko na midfield wengi wazuri, eneo la katikati amekuwa amejitosheleza, kwa hiyo naona mechi itakuwa the best, itakuwa moja kati ya game nzuri yenye kuwa na mvuto. Yes. Asante sana.